кештер көңіл бұрғанарға рахмат жоқ кымбаттуу кесиптештер көңіл бурганыңарга рахмат назарыңыздарда сайт платформа функциялары толугу менен элек бирок келечекте бул жерден окуучулардын тизмесин толықтап, бааларын коюп турсак болот жана мугалимдердин жыйынын өткөрсөк да болот сен бізге тарын таарынба тамирис сен үшін үчүн бизди чогултуп атасыңбы деги эле бізге бизге бар барбы жаңыл мырзаевна эмне кереги бар экенин биз түшүнгөн жокпуз бирок мектепке ушундай сайт керек да биз бул жактан бааларды коюп турмакпыз окуучулар менен сүйлөшмөкпүз керек болсо чогулуш өткөрүп турсак болот жасалган арзан эле болот сайтта жоқ оқуучуларга баа қоя албай анан алар менен сүйлөшө да албай калат да ошондой э <laughs> алар менен сайттан сүйлөшкөнүм гана жетишпей жатты эле ооба сен бизге таарынба албетте сенин аракетчилдигиңди биз сыйлайбыз урматтайбыз бирок сен көргөзгөн акча бизде жок ой биз борго акча таба албай атабыз тамирис а сен капкаяктагы бир сайтты ойлоп таапсың асмандабай жерге түшчү мен айтар сөзімді айтып бүттім бүтті менен бұл мәселеге екінші кайрылбайбыз жок кеп эгерде олсо. болсо келгиле анда проект жазалы деме издейли мен ишенем бізге жардам табылат мен европадагы тааныштарыма кайрылсам болады. мен айтар сөзімді айтып бүттүм тамирис жаңы мырзаевна жок сен мени угуп атасыңбы ошол еме біз чет жерліктерден ақша сураганыбыз жетишпей атты эле а эгер борборго акча сурап жүрөт деген сөз жетсем не болады иә құдай сақтасын тоқтатшы қан басында жоғарылап кетті ғой жалаң ушу сен азабыңнан таблеткаңыздар бар ба менде табересіз ба азаматсың аябай жақсы даярданып рахмат эми татаалдаштырып жибергенди чындыгында жаштар жакшы көрөт эмессиңерби макул эми аны коюп андан көрө могу үтүгүмдү карап бересиңби сынып калган окшойт такыр иштебей жатат үтүгүңөрдү өз орнуңда замира камаловна үйгөбү жұмыстан шығып кеттім неге шығып кеттің басқа жұмыс таптың ғой мен бұл қараңғылықтың арасында бір де секунд қалбаймын проектке бір ай уақытымды құрыттым а тігінсе өтігін сынады месі жоқ кемпірлер мен шараға кетемін ойлонбой туруп иш кыла бересиң да атаны таптырсың атам деле ушундай болчу бир нерсе аныкындай болбосо элдин баары менен урушуп кетчү алма сабагынан алыстабайт дегендей эми эмне кыласың жумуш издеш керек айти курстарын ачам сен азыр сарсанаа болбой эле кой бир айласын табам <laughs> айти курстар айти курстарыңа ким келет сен биринчиден эч ким келбейт эч ким келүүсүнүн да кереги жок менин курстарым онлайн болот ага бишкектен алматыдан жазылып окушса болот экинчиден мектепте мен онлайн платформамды ешкім қолдаған жоқ бұл айылда уақыт тоқтап қалғандай бары тең ескі заманмен жас жатқан азыр деген алдыға ұмтылыш керек Всем привет! Так, меня слышно? Отлично. Меня зовут Тамирис. Сегодня у нас первая лекция по информационным технологиям. Курс бірінші ақшаларымды алдым. Құттықтаймын. Не болды? Мектеп жабылды абал өте құрш болып тұрған бішкек шаарына аймақтарда жүзге жақын ыктыярчы дарыгерлер келеді. олардың баары медицина кызматкерлери жетишпеген ооруканаларга бөлүштүрүлөт бир бөлүгү жүз он сегиз кеңеш берүү кызматынын ишине тартылат ак халат жандар қайда жөнөтүлгөнүнө карабастан кошумча айлык акы жатакана менен камсыз болот алло бақтияр саламатсың ба жаңыл мырзаевна оқу жылдың аяғына чейін аралықтан іштей тұрған болдық пандемияға байланысты ақша қаражаты қысқарып сені жұмыстан отуға арғасызбыз ал жаңыл мырзаевна а мен не қылсым керек есіңер Түй ту не болды мен жұмыстан шығарып салды эми баарыбыз дис дис дистанционно дистанционно иштейт экенбиз түшүнүктүү эми сайт аларга сөзсүз керек томирис кешкі тамақ не жейбіз қайра кече бе? уксан үй жумуштарын бөлүштүрүп албайлымы мен жалғыз жетішпей қалып отырмын шаршап үй жұмыстарын дайым сен қылшы қо? ғой неге мен қылшым керек анын үстінен мен уақытында жоқ атам жаңыл мырзаевна эмне мынча кеш чалып сага эмне болду мектептин сайтын жакшылап өзгөртүп койдум көрсөңүз ой ай сен мындай такыр айтканды түшүнбөйт экенсиң сен биздин мектепте иштебейсиң ой токтотчу чалганыңды жетишет болду андан кийин чалба мен таймирис мұрынғы кәсіптесіміз ә, саламатшылық мектепке атайын сайт платформа ойлоп чыккам ал жерден мугалимдер менен окуучулар кирип колдоно алышат эгерде сиз макул болсоңуз барып көрсөтүп бермекмин мүмкүн болбой калат го ноутбугум бузулуп калган ооба аябай кыйналып атабыз интернет жок ой тамирис мен аныңды түшүнгөн жокмун ай мен тәмірес әзір келем саламатсыз ба келдің бе келдік жарамай ушул жерден сайтка киребиз бул сайт платформа азыр окуучулардын баары киргенден кийин сабакты баштай берсеңиздер болот бул жерден баары көрүнүп турат ооба мына бул менин личный кабинетим да ооба бул жерден личный кабинетиңиз бул астынан балдарга тапшырмаларды жиберип турсаңыз болот жана алардан келген тапшырманы текшерип турсаңыз болот жакшы мынакей бул жактан такыр тарап экен жүрүңүз бул жактан көрөлүчү жо айбы бул жакта мына тартты мына ушул жерден эми интернет табасыздар ырас болбодубу эми үтүгүмдү карап бербейсиңби э макулж <laughs> алло саламатсыз ба бұл мен томирис сізді әзір сайттан қарадым жоқсыз ғой томирис балдар қосыла элек көбүнчөсү көбүндө телефон менен интернет жок алло жаңы мырзаевна сайтыбыздын иши жакшы болбой калды балдардын көбүнчөсүндө телефон анан интернет жок экен ай тамирис мен сага башында эле айтпадым беле мындай улууларды угуш керек да жаңы мырзаевна бул көйгөйдү чечиш керек тапшырманы кагазга жазып балдардын үйлөрүнө жеткіш керек аларга жолукпай эле сырттан таштап кетсек болот сен такырында айтканыңың такого у нас не найдешь. Это тебе надо в город ехать. Там, может быть, есть. А вы не поедете в ближайшее время? Не, у нас из-за вируса сами сюда товар привозят. Ясно. Ладно, до свидания. До свидания. алды пайдасы жок машыгуу менен телевизорду таштап үй жумуштарына жардам берсең болот кичине эмне дейсиң эмнеси түшүнүксүз бактияр үйдө жалгыз мен иштеп атам үй жумуштарына жетишпей атам бөлүшүп алалы тамакты да мен жасайм дүкөнгө да мен барам карантин бүтсүн жумуш табам сен қандай жумушту иштесең дагы баары бир астабасың кел андан көрө мындай сүйлөшөлүчү кимдин жумушу жакшы болсо ошол иштесин а үйдегі үйдөгү жумуштарды кылалы сендей акылдуу болбогонула күнөөлүү эмесмин да тойгузуп бердің эми мындан кийин ушундай сабак өтөбүз бири бириңерге жакындабагыла маскаңарды чечпегиле вот чуз нейм айнес эрмек азамат вот чуз нейм айназ бекбол азамат бекбол вот чуз нейм майнемес ислам ислам азамат да алло жаңбырбаевна бекен биринчи ата эрмектин чоң атасымын Жақсы тұрасыз ба? ден жақсы ба? Құдайға шүгүр жақсы. өзүңөр кандайсыңар эрбек қандай? қуанды жақыш кісілерге үй тапшы болады келгенде тынығу жасайды иә сабагыбыз бүттү азыр бат баттан жыйналып үйүңөргө барууга макулбу келгиле бат баттан жаң калып каласыңар көңілің ысып кетіп тұр ғой өзім начар сезіп жүріп маған жақын жол ойлочу дары іштің бе азыр бир эки саатта жакшы болуп калышым керек барер алыс болып кандайсың кандай болуп калдың анча жакшы эмес башым ооруп чыкты мен азыр дагры тамакка барып келейин айтмакчы акча калбай калды тети жакты карасаң бир аз бар болчу кийинки курска окугандардан чогулмак мен балдарга алаксып жарнама кетирбей калыптырмын сілерге эмне керек сабакка келдік. Сабақ болбойт Мұғалімдер оратады. атат эки жумадан кийин келгиле саламатсыз ба <laughs> жаңыл мырзаевна саламатшылық томирис орып қалды сізден жұмыс сұрайын деп келдім эле мектептен тышкары жұмыс болса деле иштей берем томирис ооруп қалды бечи ооба төшөктөн тура кішкене жардам болсын әжей сайып кетсін тезірек сақайып кетсін салам айтып қояйлы чоң рахмат аяқ қойса айтып бердім сіздерге томирис жата тұр азыр даярдап берем сенің окуучуларың алып келди билесиздерби өтө оор мезгил болду дагы деле абал начар сиздерди түшүнбөптүрмүн өзгөрүүлөрдү каалабайт деп ойлогом кыйын кырдаал баарыбызды сынады көз караштарыбызды өзгөрттү анан эгерде мүмкүн болсо мен мектепке қайра келсемби дегем мен сені қайра ала албайм тамирис сенин ордуң бош эмес бирок менде бир сунуш бар де сен кабыл мен эми уақытымдағы келіп қалды дегенде дегендей Пенсияға дағы кетейін деп атам а сен азаматсың Бүгін күндүн талабына лайық тез анан ыкчам ой жүгүртө аласың иштей аласың жашсың мен бұл орынға сені көріп жатам <laughs> Сені алып кете деп мен ишенип турам тамирис эми ертерегіле келе бер сіздер қандай дейсіздер тура тура жардам берейін бе ой рахмат айланай қанат таймрис бұяққа өт мен сені дағы бір жолы жын жүрегімнен құттықтаймын әлемі бұз болса саға менден кішінекей белек ушул мектептің жұмышын мұқталып алып кетеді деп мен саған ішенем садағасы ішіңде игілік болсын Жақшы бала ғой жақсы